Nou, dit is dus inmiddels onze tweede kamer. heb je eerst ook gefilmd? De eerste heb ik niet gefilmd. Oh. De eerste was eh, ongeveer hetzelfde, maar dan eh, anders. Met een klein uh, keukenblokje. Koelkast. Sorry. Microwave. Gaat ze precies voor de microwave staan natuurlijk. Sorry. Oeps, microwave. slaapkamergedeelte, tenminste wat wij nu als slaapkamergedeelte gebruiken. Met uiteraard... Vreselijk uitzicht. De tower. Met de hoorn hotel heet inmiddels anders. Die heette de vorige keer nog eh, Park in Anaheim. Nu Camelot in. Loemetjes. badkamer met toilet en wastafel. capstok. De living room gedeelte met nog een bed en een sleepsofa. En nog een raam wat open kan, lekker. Suus heeft een nieuw vriendje van mij gekocht. Kerst Garfield. En Loki natuurlijk, leg een beetje ondersteboven. En tv. in President Ford is vandaag overleden. En anders heeft die andere. Nou, dan gaan we op een vrijdag. Ja. Right here. een beetje druk. Happy birthday to you! Dit is Answer ter plekke op 29 december 2006. Ja, en? Mijn verjaardag. <laughs> <laughs> Alright everyone, welcome to Storybookland. My name is Shannon and I'll be your storyteller today. So, hi! Hi Shannon! welcome to Disneyland! Alright, I have to remind you all to please keep your hands, arms, fingers, legs, and toes inside of the boat at all times. Alright you guys, here we go into the jaws of Monstro. Da da da da da da da. Oh, wait. That was a shark, not a whale. <laughs> Coming up here on our left-hand side is the English village where Alice lives. She spends lots of time here just daydreaming away. Mostly about Wonderland and Cheshire Cat, and Little White rabbit, And then really weird walrus and the oyster thing that I totally don't understand. That's not movie. Here on our left-hand side is the home of Mr. Toad. Oh, it doesn't look like he's home. He must be on one of those wild rides. Um, Eric and Ariel. Ariel took her first steps as a human on those very beaches. And just past the waterfall is Ariel's old home, where she grew up with her father, King Triton, and some of her fish friends like Sebastian and Flounder. But most importantly, I hope you all live happily ever after. All right. <laughs> All right, you guys, as we talked about, stay seated until I count to three. So when we stand up, the boat's balanced and nobody goes overboard, okay? girls, get out. We're going. Wouldn't that be totally magical? <laughs> <laughs> Hij was wel lekker. Hey! Maar geef toe, hij is wel leuk. Ja, camera drogen.